Не знаешь, где искать мотивацию? Приходи на концентрат. Приходи и сдвинь свою парадигму. Если не хочешь, чтобы жизнь прошла мимо, приходи на лайк. На концентрате тебя ждет самый актуальный бизнес-контент. Вас ждет бешеная энергетика и куча новых контактов. Я шел в Макдональдс, но случайно попал на обучение в лайк. Там было просто крутяк. Здесь крутая атмосфера. Здесь исполняются мечты. Это прикольно. Это зажигает. Приходи и начни работать со стопроцентной эффективностью. Хватит думать. Вставай и иди на интенсив. Приходи, это нереальная перезагрузка. Надо делать бизнес, брат.